Tu retouches encore et c'est cool. Tu retouches encore et c'est cool. Parfait. Ah non, ça, ça a pas fait. Parfait. GG. Alors hop. Intimidation. Tah Neymar, quoi, tu, tu connais. <laughs> Oh, le, oh, le brain. C'est un brain 4 euh, minutes de cul. Pourquoi il va la double top Pourquoi il va pas la double <gasps> Il a double mais. Euh, Ozzy, ceiling, je suis ceiling, freestyle Oh, oh my god Oh non <laughs> Elle était incroyable Oh c'était insane Oh ça allait être insane, ça allait être un de mes meilleurs clips gros <laughs> Ça allait être insane, j'ai trop de seum